Madam. Eh, eh, mimi sijaona msichana mrembo hivi. Wewe uliumbwa kweli tu ulizaliwa ama Mungu aliamua tu akakutengeneza peke yake alafu akakuachilia huu ukakuja hadi hapa duniani? Yeah, nimezaliwa tu kama wewe. Eh, karibu kuwe mzungu, ona tu, ona tu. Eh, eh, eh, eh. Unikawie kala hata kidogo na mimi nimetemeti uso. Unajua sisi tu nyeusi. Eh. <coughs> hiyo ni kuniambia tu lakini. Baba Maina. Babamay na. Ah. katika jina la Yesu. Eh, natoa mapepo Amen. mapepo za anga oh, yes, mapepo za mapepo tunazitoa leo tunazitoa zitoke zitoke zitoke zitoke mapepo nazikemea urakasantarabasakareyante oh, rasakantarabarikayantorobashaka yakirabasantoromayante yakashakarayantorobasakaraya mm-hmm. rikantaramasantarabasikereya rikasantara

Na naomba pepo hadi pepo. Who was that demon? It was si ni pepo. Uh, Sasa mimi ndajua. Si ni pepo, pepo si mingi inakuwa ni ni, ni mwanamume. Sasa <laughs> unaniamini na umeona na macho ni eh. pepo nilikuwa naombea. Sawa baba, maana ni pepo. Eh, ni pepo.